ऐसा कहा जाता है कि मुसीबत के दिन आते हैं तो सगा भाई भी मुँह फेर लेता है जी हाँ प्रसिद्ध उद्योगपति अनिल अंबानी के साथ ऐसा ही हुआ देश के सबसे बड़े औद्योगिक घराने के अनिल अंबानी के बड़े भाई मुकेश अंबानी जो कि पूरे देश के सबसे बड़े उद्योगपति हैं उन्होंने अनिल अंबानी की कोई मदद नहीं की और उनसे मुंह फेर लिया यही वजह है कि उनके और कॉम के शेयर 35 प्रतिशत नुकसान के साथ बंद हुए उनकी कंपनी आज की तारीख में दिवालिया होने की स्थिति में है चार सौ रुपये जिस शेयर का भाव रहता था वह घटकर छः रुपये तक आ गया था कहा जाता है कि छियालीस हज़ार करोड़ रुपए का आरकॉम पर कर्ज है और उनको यह उम्मीद थी कि वे रिलायंस जियो को अपना स्पेक्ट्रम बेच देंगे और इससे उन्हें नौ करोड़ रुपये मिल जाएंगे इसी तरह एसेट बेचकर भी पच्चीस हज़ार करोड़ रुपए जुटाए जा सकते थे लेकिन दोनों ही मामले फ्लॉप रहे और कुल मिलाकर रकम अदायगी का बोझ बढ़ता ही चला गया कुल मिलाकर हालत यह हो रही है कि अब अनिल अंबानी बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी ने न तो उनसे स्पेक्ट्रम खरीदे और न ही एसेट खरीदी कुल मिलाकर इस समय और कॉम दिवालिया होने की स्थिति में पहुंच चुकी है